σαν τη γη εξήλθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Λιούτε ο πρεπός εδογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ή τη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτεμα, Πατερός Ιε, Χριστόν το Θεόν όνομα του Πατρός και του Ταϊκτέν του Σαμί, όνομα του Πατρός και του Ταϊκτέν του Σαμί, στο όνομα του Πατρός και του Ταϊκτέν του Σαμί. Έλα, λοιπόν. έλα, έλα, λοιπόν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν για την ομάδα. Να είστε όλοι υγιείς, να έχουμε μια καλή χρονιά γεμάτη νίκης και να συνεχίσουμε το έργο σας όπως Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Υγεία όλοι, να είστε δυνατοί. Ε, καλή σταδιοδρομία στη ζωή σας και με νίκες.